سبحان الذي أسرى ليلا من المسجد الحرام What? One that

La

وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته